Donato, es ist super froh, dich heute zu sehen, weil ich bin natürlich der Sicht in der Großregion hier auf der Berlinale. Es wäre super, was dich geht. Kurz vorstellen, also in welchem Bereich du schaffst. Ich bin Donato Rotuno, ich bin äh, Filmproduzent, Filmregisseur. Äh, ich fange Firma zuletzt seit 17 Jahren alt, ich Tarantula. Ähm, wir produzieren äh, Longmetragen, Dokumentarfilme, auch ganz äh, Kurzfilme. An Berlinale ist natürlich ein größeres Rendezvous, ein von den größten Rendezvous vom, äh, vom Jahr für alle Produzenten, die äh, in diesem Bereich arbeiten. Un drei Dokumentarfilmer dreimol äh, for Minuten Mam Saarland, mat Lorraine, Regionen, mat Letzbech am Zenam am Filmfrom mat ganz viel äh, verschiedene Leiit, die äh, do aktiv wo en Fratro wo dei SR also ganze Köpp gewircht. Ein Projekt den ball drei Joer gedauert huet mat drei verschiedene Realisateuren schon de Projekt koproduzeiert, aber auch äh, in vu drei Filme Filmer realisiert, äh, dat wo e Film den hecht bla bla bla. an äh, geht dorems äh, Problematik vun der Spuren an der Grösregion bis 40 Stellen. Ja. sind die Dokumentarfilme op Festivale gewisse gin. mir mit den drei Filmer relativ gut funktioniert, weil mir hat eng Präsenz an Deutschland, also immer an der Grösregion Deutschland, Saarland, Lorraine an Letzewicht, die gin och ähm, am März ich 20 op RTL gewiesen. Äh, wir hatten mir am äh, Juni Renkeier eng Diffusioun vum blablabla äh, auf äh, France 3 äh, den SR soll die drei Filmer test aufweisen. Die techt wir hunn wirklich wir sind ganz vegan, wie das Film nicht nëmmen op verschiedene Rendezvous en mit dem Publikum äh, äh, a Kontakt kommen mé auch äh, eng eng mé large Diffusioun bei Mattatelle zum Beispiel. Mhm. Hallo, hier auf der Berlinal, Was, äh, wat müsst du heute? Also Berlinfir äh, du sind Groaktivitäten, die ich das immer äh, en egrossen der, wo man Chancen oder als Minister ähm, eng Visionen von, von, ja. von der Aktivität von der Produktionsaktivität äh, am Land äh, zu delen. Äh, dann hast natürlich das Festival an der Marche Misinhai. Äh, méi engagéiert op äh, Koproduktionioune, mé äh, sinn natürlich Schefir an de Guen zu organiieren, opprogent, die schon am Lave sinn, Progent die aber nach vielleicht ze entwickle sinn, äh, Distributeuren Wandere sinn hai äh, dat äh, marche. Also das wirklich fir Eis 4:5ch äh, aktiv ähm, äh, abecht. Net viel Zeit für Filme zu gucken, leider mehr, ähm, voilà, da gehe ich doch dazu. Mhm. Auf jeden Fall trägst du kommen auf Großregion. Ja. Wie empfindest du Gabisch an der Großregion am Bereich von Filmen, von der Produktion? bist du das Gefühl, dass du viele Partner gibt, auch viele äh, vielleicht Förderungsmöglichkeiten äh, oder von den Equipen, also ganz unterschiedlich. Mhm. Ich bin ganz optimist, ich <laughs> bin wirklich ganz optimist an der, an der Hinsicht. Äh, ich meine, wir haben seit drei, vier Jahren äh, angefangen zu merken, dass wir als Land äh, einfach ein Kleinland sind äh, und dass wir aber Partner haben, die nicht weit weg sind und die über die Grenze so existieren. Und das, das nur um alle verschiedenen Bereiche, wie äh, äh, Finanzialpartner eventuell, aber auch äh, Techniker, Schauspieler, also Leute, die an diesem äh, Bereich aktiv sind. Mit denen schaffen wir wirklich ganz aktiv all der, ob Lützburg Co-Produktionen, plötzlich Produktionen. Und das tut man selbst, was ähm, definitiv akzeptiert das, wird definitiv zu einem Paysage audiovisuell geheiert. Und du kann ihnen äh, sich nicht mehr freuen, dass wir an Europa äh, so weit denken können. Dass man das echt. Natürlich kann ich immer etwas, etwas besser machen, natürlich um an Kritik zu äußern. Wir müssen weiterhin evaluieren, wie wir das noch ein bisschen aufbauen könnten. Ich meine politisch äh, oder der Willen ist auf Fall da wie sich das entwickelt, äh, muss man, muss man gucken, wir packen es einmal um. Mhm. Was gibst du halt von einem Fonds, von einem gemeinsamen Fonds, von der Großregion für äh, Film, Filme zu produzieren? ist sicke Politiker, das ist wirklich ein ganz politisch froh. Also ich denke nicht, dass das möglich ist. Äh, was möglich ist, ist aber, äh, dass die verschiedenen ähm, Spezifizitäten von der Großregion äh, identifiziert gehen und dass man dann zusammen auf Basis von einem Akkord oder auf Basis von dem oder einem anderen Projekt Äh, déi verschieden finanzielle Ressourcen ze summesetzen. Dat das eng. Also geht hauptsächlich Autonomie vum Land Letzburg auf den Regionen net a go vorzustellen. an op der anderen Seite natürlich auch eng sozialer politisch äh, Visionun hunn, äh, dass de Regionun wo auch an diesem Bereich méi spezifisch aktiv kann gehen. Mhm. Okay. Vielen Dank.